Oi galera, voltamos com mais uma live do jogo League, League Legends Rune Terra. Então quem vai chegando aí, deixa like, se, se inscreva, ativem as notificações, não deixe seus comentários. Olha só, se não é, tenha é, um presentinho pra... Hã? É? Parece que você dedicou tempo... Uma viagem de campo? Que emocionante! Um parente. Isso comprova minha hipótese. gente. Sou eu quem puxa os fios. grande missão. Acender o fusível. Ah, tomara que dê certo. Estou com uma pista. with nada. colocar isso aqui. Meu pai te mandou? É agora! Se enterra no mar. Deu ruim. Não há nada a temer. Trouxe meus livros. Espero que tudo bem. pedra. Eu nunca trairia minha... A sua o que? Ajudo com o que for preciso. O chão não passa! Tudo acabará em breve. Venha, fique um pouco. perdi o fio da meada. Meus textos. Agora é festa. Queremos manter a paz. Você quer de Você de fogo? Quê? Os melhores de Piltover. ajuda. <laughs> Faz carinha de cachorro pidão. Sempre funciona. Eu não fiz nada! Queima, vai! Queima! Galera, cada um olha um like. Nem mesmo você igual prédios ou pessoas. Modo de segurança? Ah, nem construir. Gritar ajuda, só que não. Não há nada a temer. A outra frente! Eu sou mais rápido! Elas ficam tão animadas ouvindo as presas. Minha verdadeira beleza está sob a pele. Agora é festa! ficou de jeito. Nossa, dá até uma nostalgia. Passo! Pega essa! Qualquer coisa ajuda. <laughs> Sorria, você é uma peneira mais rápido! yeah! Chào gì nữa good de bala. Assume peste me pegou de jeito. fazendo do meu jeito. enlouqueci com sua risada é irritante. Tô soltando! forte, né? Eu só levei ela pra dar uma voltinha. Chega, Jinx! Você tem que parar! Ah, e chega desse papo chato. <laughs> Hartnor, te deixaram passear. Também é um prazer te encontrar, Violet. igualzinha aquela. Você sequestrou a... Não se preocupe, eu li tudo sobre isso. Isso comprova minha hipótese. Entra en tu alcance. Você fez o relatório? <laughs> Deixa comigo. Agente JS Harkonnen, Unidade 6. Você fez o relatório? <laughs> Ah, claro que não. Três olhos! Que saudade, parceiro! Cum informar sunt Agora você me tirou do sério. do lado alto. Você tá igualzinho àquela chata do chapéu que eu prendi. Ah, ah é. Vai, eu trouxe um presente. <laughs> Você? Você... Uma viagem de campo? Que emocionante. Você quer? Deixa que eu soldo! belezinha. Quando o Krishna teve respondido. grande missão. Metal crânios! Vou só colocar isso aqui. Como é? É agora! Ah. Espero que tudo bem. Tô soltando! Meta os crânios! Vou informar seus direitos. Grupo de demolição, uma garota! Não garanto deixar o equipamento inteiro. O equipamento eu é substituo, você... <laughs> Sai da frente que eu tô passando! Jinx, é de Jinx. Vou tirar esse sorrisinho do seu rosto pra sempre. Ha ha ha! o fio da meada. Meus cristos. Acho que sequestrar é uma palavra meio forte, né? Eu só levei ela pra dar uma volta. Chega, Jim. Ah, e chega desse papo chato. Eu também sei usar. Olha o mandado! Eu preciso... por aqui. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem o like e voltamos.